dormiste no meu leito e a mañá deste-me un beixo e quixecheste alongarte. Cuidei asirte para te reter, asín a tua camisa, e esgazouse cando tú, rindo, remontaste o bo coas túas invisibles asas de deusa, deixándome nas maus un farrapo tan só de eternidad.